Что ж, всем привет! В данном видео подробно расскажу и покажу, как сделать собственную GIF-анимацию из видео, которое у вас уже есть, либо же из видео, которое находится а, на YouTube. Причем с любого видео можно ее сделать. А, сделать это можно при помощи а, программы Lightscape. Так и прописываем программа Lightscape. Скачать. Пишем, как здесь написано. Ссылочку я еще дополнительно оставлю в описании. Что ж, переходим в самую верхнюю ссылочку. Мы видим здесь вот у нас программка сейчас. Скачать бесплатно для Windows. Нажимаем скачать. Если попросить скачать какой-то браузер, здесь жмем отмену просто и все. И переходим уже потом после отмены на вот эту вот ссылочку внизу скачать бесплатно для PC. А начинается у нас загрузочка. По умолчанию программа скачается в папку загрузки на диске C. Ее можно посмотреть, э, перейдя а, в этот компьютер, этот компьютер. И здесь вот загрузки у нас. Вот на IceCap. Либо же перетащить данную программу из браузера на рабочий стол. Прямо вот так вот зажимаем. Либо же вот сюда вот перешли, зажали, перенесли. Все. Можно также открыть папочку. Все, программа у нас скачана. Запускаем данную программу и устанавливаем. Вирусов там никаких нет, она у меня установлена, поэтому я ее устанавливать не буду повторно. После запуска программы у нас появляется вот такое вот окошечко. Как им пользоваться? К примеру, у вас есть видео какое-либо на YouTube. Открываем YouTube, а, пример, вот это вот видео, вот окошечко. Здесь а, поля, как видите, они подгоняются. У меня заранее все подогнано. Можно подогнать так, как вам надо. А, выбираем а, поля для записи, в рамках которых будет записываться наш GIF-файл. Также можно установить э, частоту кадров. Разрешение будет зависеть от того, насколько вы подгоните эти поля. Все, далее вам надо нажать Рекодер. А, выбираем, куда а, будет скачиваться данная программа, точнее данная картинка. Мы, ну, к примеру, нажмем 3. Сохранить. Ну, это название 3. Выбрали, куда скачивать. Все, нажал сохранить. Все, через 2 секунды пошла запись. Сейчас идет запись. Нам надо остановить запись а, вовремя то есть сколько нам надо, сколько нам потребуется. Я думаю, мне хватит. Все. Стоп. И как видите, а вот он наш файл 3, он у нас сохранился на рабочий стол. Вот она наша гифочка из нашего видео. Также, если у вас есть уже готовое видео на вашем рабочем столе, например, я подготовил э, здесь э, небольшой э, ролик скачанный. Так, закрою, запущу, сразу же на паузу. Надо выключить звук, звук выключен. И теперь мне надо записать пример. Я хочу записать эту девушку вот в таком вот большом разрешении а чем больше разрешения вы выставляете ваших рамок, тем а, больше будет весить ваш GIF файл. К примеру, будем записывать чисто только девушку. Вот так вот выделили нашу девушку. Все, что нам остается сделать сейчас? Надо нажать рекодер. Нажимаем, ну, можно выставить количество кадров, сколько у нас будет. Я 30 оставлю. А, нажимаем рекодер. Нажимаем, к примеру, это будет у нас файл 4. Выбираем, куда мы хотим сохранить. Я буду сохранить на рабочий стол. Нажимаю «Сохранить». У нас пошло 3 секунды. Нажимаю «Play» на проигрывателе. Надо успеть за 3 секунды нажать «Play» на видео, а, которое будет записываться у вас. И все, стоп. У меня видео там все равно кончилось. Закрываю. Вот он наш GIF. Ничего сложного, все очень просто. А, ссылочки я оставлю а, в описании. Это самый простой способ э, сделать гифку из видео. А в основном людям надо из видео или из игры все равно сделать гифку. Так что надеюсь оно было вам полезно, информативно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.